Okay, class dismissed. Bye-bye. Huwag niyo kalimutan yung assignment niyo, ha? Ingat kayo. Bye-bye. Oh, yung ano mo, ingat. Jewel, ano yung ginagawa mo? Ano yan? Ah, piggy bank ko. Piggy bank? Yung alikansyang baboy? Oo, kasi nag-iipon ako. Nag-iipon ka? Para saan? Para sa laruan na gusto ko, tinuruan kasi ako ng nanay at tatay ko na kung anong gusto ko, dapat pag-iipunan ko. Buti ka pa, may baon, kami ng kuya ko, wala. Kaya kahit may gusto ako, di ko naman pag-iipunan. Hayaan mo, pag nabili ko yun, isishare ko sa'yo, ikaw yata ang best friend ko eh. Sige, salamat ah! Kaya na. Halika na. Sige, Jewel. Mauna na kami ng kuya ko. Sige. pre, ito pre. Hoy, bata! Bigyan mo ng baon mo. Kailangan namin yan. Wala po, wala po akong baon. Tingin nga ng bag mo. Sige, sige lang. Sa amin ka pa magsisinungaling. Nung wala, meron ka pala nito eh. Amin na lang ha. Hoy, Brandon! Balik mo sa kanyan. Pati bata, pinapatulan nyo. Oo, mo makalang ito ha. Riskarte namin to ha. Masama yung diskarte nyo. Sinabi ko, balik na eh. Thank you, sir. Una na po ako. Okay, sige, ingat. Sige po. Ha? Sino yun? Ha? Lalaban ka, lalaban Hoy, ka? Hoy! Sige! Ano yan, ha? Awat na! Tigil niyo yan! Kung hindi, pare-pare ko dito sa kayo ng office. Sorry, sir. Sige. Ano ka sa akin, boy? Parang ka, pre. Dalawa. Salamat po, Kuya Elmo. Wala yun. Sige na. Magkapaligid sila po. Teresha, punta tayo dun. na, tayo. Salamat ha. Okay lang. Ang tapang pala ng Kuya Elmo mo, no? Oo naman. Nakwento nga niya sa akin na munti ka na daw makuha ang ipon mo. Buti na lang, dumating si Mr. Lapos, kundi hindi ko mabibili yung gusto kong manika. Talaga palang gustong-gusto mo ang manikang yun na nakita na sa may palengke, no? Oo naman, kaya nga pinapakipunan ko yun eh. Kaya na, tara na. Kailangan natin umuwi. Sige, Masakit sa inang eh. Na. Joel, muna na kami ah. Mag-iingat ka. Tara, tara. Okay, class, listen. Kaya pala hindi nakapasok yung kaklase niyong si Kiana. Eh, nagkasakit yung nanay niya. Kailangang maoperahan yung mama niya. At kailangan ng malaking halaga para magawa ito agad. Meron ba sa inyo na gustong makatulong sa kanilang pamilya? Meron ba kayong matutulong? Sigurado ka ba, Iha? si ma'am tsaka yung mga kaklase natin? Ewan ko, pero alam mo, kanina ko pa napapansin, malungkot ka. Di ba birthday mo ngayon? Nakalagay dun sa birthday board natin eh. Ha? Hindi naman. Masaya nga ako eh, kasi kahit hindi ko nabili yung laruan na gusto ko, makatulong naman ako sa nanay ng best friend ko. Alam mo, ang bait-bait mo. Siguro kahit sino sa amin tutulungan mo rin, ano? Oo naman, kasi yun ang gusto ng, ng Diyos ang magtulungan tayo at magbigayan. Tama, pero huwag ka na malungkot. Magaling naman na raw yung nanay ni Kiana. Malaking tulong daw yung naibigay mong pera. May surprise kami sa'yo. Look, tingnan mo! Yay! Happy birthday! Happy birthday, Jewel. Thank you dun sa piggy bank mo, ha. Oh, regalo ko. Tsaka niya. Nakwento ko sa kanila kung ano talagang pinag-iipunan mo. Kaya nag-ambag-ambag din ang lahat para mabili yung paborito mong manika. Kasi pambihira yung ginawa mong pagsasakripisyo at pagbibigay, Jewel. Kaya maganda yun na halimbawa at dapat ka talagang tularan. Happy birthday! Palakpakan naman natin si Jewel! Jewel, mag-wish ka muna tapos blow mo na yung candle mo.